Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Никита Тивисхов, и сегодня буду открывать на канале новую рубрику. Рубрика называется «Обзор плагин э, модов». В первой э, серии я подготовил мод Just Enough Items. Это будете вы вспоминать. Ну, сейчас я вам все покажу на образце. Скачиваем вот этот вот. Вот этот вот. Скачать нажимаем. У кого-то может по-другому. Не бойтесь, это все без вируса. Дальше. Давайте пойдем на карандаш. <clears throat> Дальше нажимаем папочку, где все там хранится. Ну. все открылось. И видим тут мод. И вот эту вот папочку кидаем сюда вот но я ее не буду вставлять, потому что у меня уже есть. И все, у нас мод установился. Дальше запускаем наш Майнкрафт. Сейчас запустится. Ну, давай же быстрее запускайся. Все. Ребят, я думаю, мы над этим видео хотя бы наберем 5 лайков. Сейчас восстановится у нас. И обязательно заходите через Forge. Этот мод для 1.8.9. Ссылочка будет на него в описании. Все у нас установился, да, ребят. Я играю с текстур паком. Вот, обзор модов. Давайте зайдем. Я вам все сейчас продемонстрирую на практике. yes. Все. Как вы видите, вот мой скин. И вот у нас вылезает тут вот это вот. Многие ютуберы, которые снимают летсплей, и так другие же ютуберы, которые снимают летсплей, они знают вот этот, этот вот мод. Например, давайте что-нибудь, например, мы хотим скрафтить, например, например, золотое яблоко зачарованное. И тут, видите, нам нужно будет 8 э, золотых блоков, и также обычное яблоко у нас получается да. Э, в следующей серии я, наверное, не буду пока снимать про мод. Я, сейчас меня подвисываю чуть-чуть. Я, наверное, покажу вам, как создать свой, ну, не создать свой текстурпак, как скачать и установить текстурпак. Ну, вот как у меня вот этот вот текстурпак. Например, давайте мы возьмем булыжник и его поставим. Дальше можно золото железо и это. я хочу еще посмотреть, как выглядит торнадо Эрода. Давайте сначала начнем с блоков. Вот так вот будет выглядеть. Ну, кто будет смотреть следующую серию. Да, алмазы вообще офигенно выглядит по фэншую. Ну что ж, ребята, с вами был я, Никита Телесхов. Я думаю, мы над, над этим видео хотя бы наберем 5 айков. Я очень старался, ребят. Э, кто ждет новых видео, ребят, скоро выпустится. Да, меня чуть-чуть подлагивает за то, что новый Майнкрафт установил. Ну что ж, всем пока. С вами был я, Никита Девисхов. Пока-пока, дружбан.